Kenya nzima imeamua kukaa na Ruto na UDA. Kwa hivyo nataka msibadishe, na ninawaomba msibadishe, tafadhali msibadishe. Pigieni Ruto kama rais wa Kenya, mpigie Isha Juma kama gavana wenu, mpigie seneta wa UDA viti vyote sita, ili tuweze kujenga taifa letu. Wale wanataka kutunyanyasa ndio wanasema majina, na mimi nawaambia huyu ni mtoto wa maskini. Mtampigia huyu kura mtoto wa maskini? Mtampigia huyu anatukanwa na kila mtu? Mnapigia huyu alitembea bila viatu? Mtapigia huyu aliuza kuku barabarani? Mtampigia huyu ambaye anajali maslahi yenu? Mnapigia huyu ambaye achoki kuwaona? nionyesheni kura ya Ruto. arambe